林家姐，屌捻你个臭閪，你唔捻识乜捻狗系情噶啦？等老娘永告，听捻狗买八月灵王，万能泰斗是老渣，拉埋雪燕亲王，你说放跳臭系唱嘅，为情颠倒先至出嚟俾班衰公死老屌啦！ take 令我。 旧上切之情，离亲呢近呢，你睇鸳鸯比翼难舍呢难分啊，草木亦都有情，故此花都要叶相衬。若果无情无义，就怕未得为之啊！人生世嘢 几一十把年拿枪，讲到婚姻，可曾是野花。哎。 識幫跟以心啊，心相印。若果不的太好事啊，可以了談那生。望那愛啊人啊，就把呢段恩啊緣。 来，因你稳，我愿谷间共尽你。做个不死仙神。 <laughs> 系世间难寻觅。 tất cả bây giờ à, qua xa dần à ai vô à, này à mày mãi mãi qua xa dần à ai vô đi qua xa ừ, dần à mất đi tất công mà bằng à mất cả này tất công mà bằng à tất công bằng à nay về giàu ở thiên à ngô à giàu à lệ đi đi ti a ta cùng a à sinh a sanh ti đi đi ta ta cùng a sinh sanh a yo vô hay con lý ta nằm xin màu màu hen màu thời miền tây có tên mà si lại sao vì thân mô ca phi si nay ya nhìn mô ca tổ ở thánh hà bằng 另有缘，依落那君，不敢冲啊，人你捉我离一定系你凭你下嘅冤魂啊。 你都要求你将死人啊怜悯你，我转眼睛咪问，妈妈地就咁好啩。得嗨，咁你真系太过，你真系太过，太过不得。